Эрхэм үзэгчдээ халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Бид Монгол орны өнцөг болон бүртс Монгол Улсын засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлого хэрхэн хүндээ хүрч, төрийн албан хаагчид, төрийн байгууллагууд түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг сурвалжилж байгаа хэлээ. Энэ удаагийн дугаараа бид Улаанбаатар хотоос зүүн урагшаа 36 км зайд орших Улаанбаатар хотын алслагдсан 3 дүүргийн хамгийн ойрхон дүүрэг болох Налайх дүүрэг дээрээс та бүхэнд сурвалжлага бэлтгэн хүргэх гэж байна. За Налайх дүүрэгт бол 40 гаруй мянган хүн амь оршин сууж байгаа. 40 гаруй мянган хүн амын оршин сууж байгаа налаах дүүрэг нь 1950-ад оноос үүх түүхтэй налаахын уурхайг төшөглөн бий болсон ийм түүхтэй газар. Нийслэлийн 9 дүүргийн нэг налаах дүүрэг. Засаг захиргааны 7 хороотой. 68.7 мянганга нутаг дэвсгэртэй 36425 хүн амттай 5 болон 6 дугаар хороод нь жуулчдыг татдаг байгалийн үзэглэнт газар болох горгт хэрэглэжийн байгалийн цогцлбор газарт байрладаг. 11,000 гарын өрх айл аж төрж буй тус дүүргийн хүн амын дийлэнхийг хөдөлмөрийн насны залуучууд эзлэж байна. Тус Дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 2015 онд баталсан бөгөөд 2030 оны төвшөнд 22 мянган өрхийн 77 мянган хүн амтай байхаар тооцоолж байна. Зам харгуйн сайжирсан налаах дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцээний үйл ажиллагааг өнөөдөр бид сурвалжсан танд үзүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулаарай. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээ гэдэг бол хүний ажил амьдралын сайн сайхны үр нөлөөгөөр нийгмийн сайн сайхныг цогцлоох томоохон зорилготой. Түүний төлөө мэрэгсэн баг хамт олон Монгол орны өнцөг болон бүрт төрийн үйлчлэгээг иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна. Налайх дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцээний дарга инх төгсдөө бид ажил үүргийнхэн сайн сайхан хүнд хэцүүгийн тухай богино боловч ярилцсанаа та бүхэнд хүргэж байна. За сайн байна уу хэсэгс дарга. Сайн сайн. За өдрийн мэндийг хүргэе. Бид хөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газрын аа хамт олонтой хамтраад за Монгол улсын одоо 21 аймаг болон нийслэл Улаанбаатар хотын төвийн 6 улаан аслагдсан 3 дүүргийн хөлөр халамжийн үйлчлэгээний хэлэлцүүлэн газруудын үйл ажиллагааг сурвалж илж яг тухайн газар дээр нь очиж төрийн бодлого хэрхэн хэрэгжиж байгаа вэ гэдгийг бас сурвалжлах зорилготой явж байна. Налайх дүүргийн хувьд Улаанбаатар хоттой алслагдсан 3 дүүргийн бол хамгийн ойрхон оршиж байгаа. Тэгээ үүнийг бас дагаад нийгмийн эдийн засгийн амьдралын хэв маягийн хувьд бол онцлог байдаг баг. Та налайх дүүргийн онцлогоос хоёлаа ярилцлага эхлүүлээд гоо. Аслагдсан 3 дүүрэг гэж нэрлээд байгаач бараг аслагдаагүй дүүрэг, дэрэгдэх Улаанбаатар хотын дэрэгдэх дүүрэг ер нь хүн амын өсөлтч гэрсэн Улаанбаатар хотод агаад нэмэгдэж байгаа. Одоо 40 орчим мянган хүн 10 мянган айл өрхөд нийгэм халамжийн төрийн үйлчлэгээ хүргээ явж байгаа тийм. Алаах дүүргээс өглөө оройдоо Улаанбаатар хотод очиод ажиллаа хийгээд ирэх их байдаг тийм ээ. Тий. Ер нь налах дүүргэд ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүсийн ер нь дийлэнх нь Улаанбаатар хотод ажилтай хөдөлмөртэй эсвэл хувийн бизнестэй тийм хүмүүс. Ер нь урсгал хөдөлгөөн бол ер нь өндөртэй өглөө өрөөдөө өндөртэй амьдрал буцсан тийм дүүр гэдэг. Аа. Хэдийгээр Улаанбаатар хотоос 36 км-ийн зайд боловч дид бүтц болон нийтийн тээвэр унаа зохион байгуулалтын хүртээмж болвол харьцангуй сайн төлөвшчихсэн ийм газар байгаа. За налах дүүрэгт насны бүтцээр нав бол за хөдөлмөрийн насны залуучуудын үзүүлэлт ажилгүй иргэдийн үзүүлэлтүүд нь ямар хөө байдалтай байдаг вэ? Ер нь анх налах дөрвөнд байгууллагатай энэ налахын уурхаа гэд том уурхаа төшөглөнд байгуулагдсан. А 90-ад оны ихэр уурхаа маань хаагдаад та холбоотой ер нь бол ажилгүйдлийн төвшин бусад э, аймаг орон нутагт үүр гэдэг бодвол харьцангуй жоох өндөр байх. А энэ маань төвлөрсөн том үйлдвэр аж ахуйн нэгж жоохон багтай энэ хувийн хөвшил үйлчлэгээний салбарууд дээр л ер нь тулгуурсан тийм дүүрэг учраас ажилгүйдлийн иргэдийн төвшин бусдаас үл хараа жоохон өндөр байх гэдэг. А тэгтээ бол огт ажил байхгүй, ажил олгож байхгүй гэж бас байхгүй. Улаанбаатар хот руугаа очиод ажил хийх боломжтой бусад газруудыг бодвол ингээд дэд үтс нь хөгжсөн өглөөрөө дээрх боломжтой юм болохоор ер нь бол зорж хүмүүс их э, ажилдаг. Энэ Улаанбаатар хотын ойролцоох за одоо чинь Төв аймаг гэдэг юм уу те ойролцоох э, төвлөрсөн төв суурин газруудын нэг онцлог яг нөгөө том үйлдвэрүүд нь тэр орон нутгатаа хөгждгөө зах зээлээд хагаад Улаанбаатар хот руу явчихдаг нэг юм зүйл ажиллагдаж. За танаа тэр онцлох үс ажил олгогч нарыг дурдвал ямар ажил олгогч За манай дээр тэрэлж 6 дугаар хорооны чинь нөгөө гориг тэрлийн байгууллагын зохицол байгуулалт аяж үйлчлийн бүс. А ерөнхийдөө бол тэнд байгаа аялал жуулчлалын кемпүүд, зочдууд, үйлчлэгээний салбарууд ихэнх нь дийлэнх нь ажил болгоч нь тэндээс байгаа. А саяхан зүүн бүсийн тавталгын төвчний үйлдвэрийн зүүн бүсийн үйлдвэр байгуулагдсан. Энд маань бас нэлээх хүмүүс ажил олгож байгаа. А бас хувийн хөвшлүүдээс их юм бол CU гэдэг хонхорт хүнсний үйлдвэр байгаа. Тэд нар ер нь тэднэр дээр л ихэнх гол төлхөв гурван бүлэгт багтна юм да. Тэгэхээр хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцсэн хамт олон та бүгд бол ажил олгогч нартайгаа бол яг хамтарч ажиллаж байгаа байна. Тийм. Ямар арга хэмжээ зохион байгуулж байна та нар хамтраад? Ажил олгогч нар маань яг бол налах дүүргийнхаа төвд биш баг зэрэг зайтай одоо СУ үйлдвэр чи хонхор таван толгой төвшний үйлдвэр маань урагшаа чойр явах зам дагуу ч юм уу жоохон аслагдсан байдаг болохоор бид нэр ажилд зуушлах одоо хөдөлмөрийн биржийг тэр байгууллагуудтай хамтраад одоо ажлын ярилцлагын ч юм уу эндээ зохион байгуулдаг. Тогтсон өдрүүдэд зохион байгуулаад зар мэдээлэл хүргэх тий, тий. Хуваар ер нь тэгэхээр нөгөө нэг ажил горилагч иргэд маань арай дөхөн бол нөгөө тэнд очиод анкет бүглэх юм уу маргааш нь очиж ярилцлаганд орох биш тэр хүний нөөцийнх нь менежерүүдэнд манад тэр байрлал суугаад газар дээр нь ажил зуушлаад боломжтой шууд маргаашаас нь ажилд ордог юм. Тийм юм зохион байгуулалт. Нутаг орны онцлог, бодит нөхцөл байдал, бизнес эрхлэгч, ажил олгогч нарын хандлага, хөдөлмөрийн насны хүн ам, тэдний идвэх, сонирхол, халамжаас хөдөлмөрт шилжих сэтэлтэй залуусын оролдлого, бодит оролцоо гэд олон хүчин зүйлс тэдний ажилд нөлөөтэй. Хэдийгээр нэгдсэн бодлого зорилт өмнөө тавина, үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж бий боловч өөр өөрийн онцлогт тохирсон арга барилаар хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцсүүд болон газрууд ажил үүргээ зохион байгуулсаар байна. За үргэлжлүүлээд халамж халамжийн бодлого, халамжийн тоон үзүүлэлтийг би бас сонирхож байна. А налах дүүргийн хувьд ер нь яг н халамжтай холбоотой одоо бусдаас онцлог тоо тоо мэдээ юу вэ? А нийгмийн халамжийн чиглэлийн үйлчлэгээ бол 72 төрлийн үйлчлэгээ байгаа. Тэндээс 70 төрлийн үйлчлэгийг нь манайх бол үйлчилж байна. Ер нь бол халамжийг гатгаруулсан энэ төр гэдэг янз бүрийн муу нэр хоч зүүж шүүмжлүүд их өндөр байдаг. А тэгтээ бол яг зорилтод хэрэгтэй авах хөстөө тэр хууль зөрчмөнд нийцүүлсэн нийцүүлээд олгож байгаа. А энэ дээр хамгийн их хүмүүсийн анхаарал татдаг нь хүнсний эрх юм бичиг одоо хүнсний толон гэж хүмүүс ярьдаг. Хүнсний эрх юм бичгийн үйлчлэгийн тамрагдж байгаа айл өрх иргэдийн асуудал дээр бид нэр онцгой анхаарал энэ энэ онд бас тэр журам маань шинжлэхтэн батлагдсан. А үүнтэй холбоотой оны ихэнд бид нар 1200 өрхийн 6000 гарan иргэдэд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагддаг байсан бол энэ дээр журам шинжлэхтэн батлагдсан. Бид нар бас онцгой анхаарал тавиад яг тэр хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагддаг 18-аас 34 насны 300 гаад хүнийг бүр онц залуучуудыг онцгойлон одоо ингээд судалгааг нь гаргаад тэд нэр тэгээ одоо ажил зуушлах мэрэгжилгүй хүмүүст мэрэгжил олгох цаашлаад хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл хөтөлбөрт хамрагдах бүх боломжийн ингээ хамтран зөвлөж одоо байнгын мэдээлэлээр хангаж агаад тэр 300-аад залуу бол хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагдгаа болсон. Одоогийн байдлаар 315 өрхийн 1200 орчим иргэн хүнсний эрхийн бүчлэгтгийн тамрагж гин гэдэг чинь дөрөв дахин бууруулчихсан. А энэ чимээгээр бууруулсан гэдэг маань тэр э, үйлчлэгээ шууд хасагдсан биш. Тэдийн хэмжээний айл өрхийн орлого нэмэгдэж амжилтгаа дэвшилсэн л гэж бид нар үздэг. Ер нь бол халамжийг олох биш, халамж хүртэгч иргэн биш, татвар төлөгч иргэн болох тийм чиглэл бодлого бариад ажилласна. Ер нь бол Монгол Улсын засгийн газар манай Ямаас зохион байгуулж байгаа энэ нөгөө халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлого гарах хэмжээг ер нь иргэдэд нийт э, ойлгуулж ингэж ажиллахад гол анхаарлаа хандуулсны тэр үр шим хүрч байна. Тэр мянгад өрх э, амжиргаан дэйсэн нээлттэй ингээд харагданаа л гэж хэлдэг. Хүсний эрхийн бичиг түгээснээр хүмүүсийг хөдөлмөрлөх дур сонирхлын бууруулж байгаа гэдэг нийгмийн шүүмжлэл гараад байдаг. Та энэ ямар байр суурьтай Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд бол зөвхөн тэр бол тийм хэмжээний мөнгө биш нэг. Аа хоёрдугаарт нь зөвхөн тэр тодорхой хэмжээний тэр нэг дэмжлэгийг авчаад ер нь зөвхөн ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй тий амьдрагаа дээшлүүлэхгүй зөвхөн тэрийг хараад суун гэдэг бол бас жоохон өрөөсгөл байж магадгүй. Ер нь зорилтод заашгүй шаардлагатай иргэдэл авч байгаа. Хөдөлмөр эрхлэх боломжтой хөдөлмөрийн насных мөртлөө хүнсний эрхийн бичигт хамрагдчихсан байсан залуучууд байгаад байгаа тийм үү. Тэгэхээр судалгаанд хамрагдаад үнэхээр зэрэг үзүүлэлтэд хангацхлаарэ тэр хүснэрхийн бичгээс одоо хасах боломжгүй ингээд өөрт нь өгж байгаа. Гэхдээ тасаа хэллээ 300 гаруй залуучуудыг бол хөдөлмөрт бэлтгээд сургаад нөлөөлөхлөөр тэр залуучууд ажил хийж чадаж болж байна гэж. Ер нь зөв нөлөөлөл, зөв арга барилыг аваад хэрэгжүүлээд хүнд нь очиод тулаад ажиллахлаар тэр хүмүүс хэр нээлттэй байна. Өөрчлөлтийг хүлээж авах тал дээр. Ер нь бол халамж авдаг иргэд маань бас зорилттой бүрлэгийн учраас жоохон тэндээсээ одоо өөрийнхөө өрхийнхөө ч юм уу байр байдлаас нэлээд ичгдсэн бусдаас нэг тийм халамж хүртдэг ч одоо энэ зэг бүлгийн айл дүрх гэдгээрээ жоохон сэтгэл зүйн их эмзэг байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр нь болохоор айл болох уян хатан бусдаал ялгаралгүйгээр тэгш хандаад ирэхээр тэр хүмүүс тэр боломж нь байна нөгөө тэр хумигдмал одоо жишээ нь мэдээлэл авах гэж ажил хайх гэж энэ манай дээр зорж ирэхгүй зөвхөн тэр байдлаасаа хичих магадгүй хорц зуршил хамрагдсан одоо арх сахтуурал хамааралтай болцсон тийм иргэд голцоо байх гэдэг учраас тэрэнд нь тулж харьцаад өөртөө тэг шандаад боломжуудыг нээгээд өгөхөр ер нь бол илүү нээлттэй болоо тэр хүн ч гэсэн бидрээс авсан зөвлөгөө мэдээлэл ажил зуучлалынхаа дагуу ажил хөдөлмөр эрхлээд орлого нэмэгдээд ирэхээр хорт зурслаасаа нэгдүгээр цалах, хамт олонтой болох, нөлөөл нөгөө бусад мөнгө төгрөг одоо цалин мөнгө хангам халамжийн тэр мөнгө төгрөг гэсэн ойлголтоос илүү бусад нөлөөллүүд давтаад ирэхээр ер нь нүдэнд нь галаасаад амьдралын дэвшлэн илт болоод дараа нь тэр ирээд баярлаа гэдэг ч юм уу тэрний найз нөхөд арга гэрн тэр залуугаас үлгэр дүүрэл аваад эерэг нөлөө үзүүлээд тэр хүмүүсийн амьдрал нь ингээд хүмүүсийн найз нөхдийнхөө дундаас ч юм уу ингээд ажил амьдрал нь дээшлээд явхаар илүү ажиргалтай, баяртай, хөөртэй болж байгаа гэж мэдрэгддэг тийм. Надад нэг тун таалагдаад байгаа зүйл бол бидний төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг их тийм өнгөцхөн ойлгодог юм байна л. За одоо халамж хөдөлмөрийн үйлчлэгийг эхлээрэл төрөөс хуваарлсан мөнгийг иргэдэд тарааж идэг. А эсвэл ажилгүй байгаа энд нэг бүртгэлт ажилгүй бүртгэгдсэн хүнийг энд нэг ажлын байр олгохлоор нь хооронд нь уулзуулж өгөөд ингээ явуулдаг гэж л бид нар ойлгодог байснаас биш энэ дунд нь тэр халамж хүртэж байгаа иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Энэ ажилгүй байгаа залууд хөдөлмөрт бэлтгэхийн тулд сургалт сурталчилгаа зохион байгуулдаг. Одоо юу гэдгийг нийгмийн олон асуудлаас болоод мэдлэг мэдээлэл хомс амьдралынхаа олон асуудалд дарагдаад сурч боловсрохоос одоо хоош э, тавигдсан тэр хүмүүст боломж олгож тэр алдагдсан боломжийг нь нөхөж өгч бусадтай ижил төвшөнд гаргаж ирэхин төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг бид нараас олж харах хэрэгтэй байна. Тэр төрийн бодлогыг зөвхөн одоо энэ халамжаас хөдөлмөрт гэдэг хоёрхан үгний цаана асар олон одоо төрлийн сургалтууд, асар олон төрлийн дэмжлэг нөлөөллүүд зохион байгуулагдаж байгаа. Үүнийг энэ төрлийн албан хаагчид, энэ газар болон хэлтсүүдэд ажиллаж байгаа мэрэгжилтнүүд өөрсдийнхөө ур чадвар, сэтгэл зүрхээ шингээж, тэр хүнд өөрт нь тохирсон онцлог харилцааны арга барилаар харилцаж ингэж ажиллаж байгаа гэдэг бид нараас олж харах хэрэгтэй юм байна л. Тэгэхээр хаагаад олж харагдахгүй байна вэ гэхээр та бүхэн маань өөрсдөө өөрийн ажлын энэ онцлог зүйлсүүдэд их баг ярьдаг юм байна. Энэ одоо магадгүй Э, өдөр тутмын хүн дараас ажилдаа дарагдаад одоо PR э, дах боломж тун тааруу байдаг биз. Та халамжийн чиглэлд ажиллаж байгаа тэр халамж хүртэж байгаа хүнд хэцүү байдалд байгаа хүмүүстэй харилцаж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэг ажлын онцлогийг та нэг хэлээч. Их одоо зовлон гоник дундуур төрийн бодлогыг э, зөв зөвтэй хүнд нь олоод түгээч гинсэн гэсэн ийм сэтгэл зүйн бас их төвөгтэй орчин нөхцөлөд ажилладаг болов уу гэж би ажиглаад. Ер нь бол э, манах байгууллага, манай салбар бол одоо айл өрх бүр хүн бүрт хурц үйлчлэг бүр нэгж болгонд одоо жишээ нь хороодын мэрэгчлэлтнүүд хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээ хариуцсан мэрэгчлэлтэнтэй. А энэ маань юу вэ гэхээр бүх нөгөө айл өрхүүдээр судалгаа судалгаа хийх тэр бүх мэдээлэлээ цуглуулах тэр судалгаандаа тойрлуулад тулгуурлаад үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах халамж шаардлагатай яригдэн тэр мэдээллийн үүш тэр халамж дэмжлэгийг үзүүлэх ажил зуушлах тэр төсөл хөтөлбөрт хамруулах сургалт мэдээллээр хангах гэдэг ер нь бол их э, ачаал өндөртэй зохион байгуулалт их шаардсан тийм ажил хийдэг. А магадгүй тэр их ажлынхаа дундуур ч юм уу төрийн байгууллага нөгөө саяны таны өөрөө хэлдэг шиг те тэргээ сурчлах, PR дах тэрнээсээ илүү зөвхөн тэр зорилтод одоо жишээ нь нэг айлд орлоо гэхэд би энэ айлаар ороод ингэж дээшлүүлээ гэж тэр мэдээлэлээ мэдээллийн суугуудаар сурчлуул нөгөө айлыг чинь нөгөө нэр хүнд энэ асуудал байдаг учраас хөв хүний нууц одоо тий санхүүгийн болон би тэр хөгжлийн бэрхшээлтийн тэр эрүүл мэндийн шалтгаан онцлогийн тэр юм ингээд тулгуурлаад мэдээлэл тавиад ингээд сурчлаад ингээд ажил үйлчлээ сурчилж байна гэдэг тийм боломжууд нь бас хумигдмал учраас ер нь л бид нөгөө төрийнхөө үйлчлэгийг үзүүлээд л ингээл зөвхөн тэр ажиллаа хийгээд л явааддаг тийм хамт олно. Хизүүгүй ажил гэж хаанч байхгүй. Гэлээч хижээж байгаа, хийж байгаа үйл хэргийг нь үгүйсгэж, дутуу мэдээлэл, буруу ойлголтоор шүүмжилж, харлуусаар байгаа зарим олны хандлага олон чин сэтгэлтэй төрийн албан хаагчдын урам зүтгэлийг мохоож буй талтай. Өргөсөн тангараг, зорьсон зориг, хүний төлөө ажиллахын сайн сайхныг мэдэрсэн тул та хариуцлага, үүрч, зүтгэж ява төрийн албаны ажилтнууд олон байна. Хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын хүрээнд 5 сая төгрөгийн санхүүгийн хөнгөлтэй зээл авсан Бат цэцэг оёдлын чиглэлээр өөрийн үйлдвэрлэлийг эхлүүлж өөрт нь олгосон боломжийг зөвхөн өөрөө хүртээ зогсохгүй өрөөлд боломж олгож зааж сургаж хамтарч бүтээж явна. За нөхөртөөгөө хоёр хүүхдтэйгээ дөрвөлэн амьдардаг. А оёдлын чиглэлээр ажиллаад одоо 6 7 жил болоод ажлын байргүй гэрээрээ айгу хүндрэлтэй нөхцөлд ажилладаг байсан. Тэгээ 2021 оны хөдөлмөр халамж үйлчилгээний төвөөс одоо зохион байгуулсан төслийн зээл нь 5 сая төгрөгийн зээл аваад тэгээ өөртөө тоног төхөөрөмж, бараа материал худалдаж аваад налах дүүргийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо нэг хөдөлмөр хөдөлмөр хөдөлмөрийг дэмжих сангаас одоо тогтжуулж өгсөн энэ өрөөнд бойж өгч төвөөс тогтжуулж өгсөн энэ өрөөнд одоо түрээс төлөхгүй Тэгээ одоо энэ тавуула нийлээд одоо зарим усуудаа одоо багшлаад чадахгүйгийн заагаад чадахыг нь одоо зөвлөлдөөд одоо аялын чиглэлээр үйлдвэр үйлчлэгээ явуулж байна. Оёлын Nations Монгол дээл хүүхдийн болон насан туршидчдын бүх төрлийн хувцас, шинээр бүтээх болон хуучин хувцсны засвар үйлчилгээг налайх дүүргийнхээ иргэдэд үзүүлж эхэлсэн нь олон нийтийн хүлээлтэд тун нийцсэн үйлчилгээ болжээ. Түүнийг ийхүү тулдвартай ажиллахад иргэд олон нийт итгэж үйлчлүүлэх үйлдвэртэй болоход хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний мэрэгжилтнүүдийн зүтгэл чухал нөлөөтэй байсан. За одоо манайх яг байгуулагдаад бол яг наадмын өмнө ашиглалтанд ороод аа тэгээ одоо яг үйлдвэр үйлчлэгээ 2 сарын дотор явж байгаа. Ерөнхийдөө бол айгүй сайн хүмүүсийн одоо иргэд үйлчлүүлээ засвар үйлчлэгээ бас авдаг. Тэгээд тэрэндээ ер нь хүмүүс айгүйх сэтгэл хангалуун гарч байгаа. Баяр ёслолын үйл ажиллагаа болж байгаа болохоор үндэсний одоо цагаан сарын ажил явагдаж байгаа болохоор үндэсний дээл хувцас ойж гин. Одоо одоохондоо бол ачааллэгтэй. Тэгээ хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилтэс хөгжлийн бэрхшээлтэй э, иргэдийн одоо бойцох төвөөс одоо бидрийг бас дэмжиж байгаа нь албан газрын одоо хувцас одоо захиалгаар олон тоогоор авах тэр чиглэлээр маань айгүй их сайн дэмжиж өгж байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол 2 сарын дотроос ажлын хараар ерөөсө хангал цайтай байгаа. Танд бүтээл цанаа бий бол харьяа хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилцтэй хандаад тавьсан шаардлага, заасан сургалт, тууштай хөтөлбөрт нь бүрэн хамрагдаж Монгол орны өнцөг булан бүрт санхүүгийн дэмжлэг авч үйл хэрэгээ хэрэгжүүлж буй олон зүүн үйлдвэрлэгч өрхийн бизнесүүдийн адилаар хөгжих, дэвжих боломж бий гэдгийг дуудахад хөдөлмөр халамжуулалтын хэлтс маань санхүүжилт дээр маш дэмжиж өгсөн. Зээлийн маань төслийн маань маш сайн одоо өгсөн хэмжээгээр маань өгсөн. Тэрнийхэн хэрээр одоо ихтгэлийг алдахгүй л одоо төслөө цааш нь хэрэгжүүлээ явах юмсан гэж бодож байгаа. Бид нар ч одоо тус тустай гэрдээ тэгээ дээрэс нь тоног төхөөрөмжгүй аа тэгээ хичнээн хөглийн бэрхшээлтэй ч гэсэн нөгөө хөдөлмөр эрхлэх гэхээр айгүй одоо санхүүжилтийн тусламж хамгийн чухал нь ажлын байр байсан. Тэгээ ажлын байраар хангаж өгсөн бидрийг налаах дүүргийн одоо хөдөл одоо тамгын газраар хүүхэд хөгжил төв хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих боожих төвөөс одоо бидрийг маш сайн харж үзээд ийм ажлын байртай байгаад түрээс нь болохоор цаанаас нь хөнгөлж өгөө бид нар ямарч түрээс төлөхгүй байгаа Тэгээ тоног төхөөрөмжөөр хангаж өгсөн байгаа. Одоо тоног төхөөрөмжгүй гэртээ одоо ямар ч ажлын одоо багаж зэвсэггүй эсвэл усуудыг бол бүгдийг хангаж өгсөн байгаа. Тэрэндээ бас сэтгэл маш их хангалуун байгаа. Ингээ сургалтанд сууж исэн тэр нэг урд нь ажил хийж үзээгүй хөдөлмөрийн ямар ч хөрөмжөөгүй байсан залуу нэг офис нэг харуул хамгаалалтаар ч юм уу эсвэл бол айтайхан ажиллаа хийгээ явж байхыг харах энэ төрөө сайхан биз. Сүү бол хүсний эрхийн бичиг авдаг байсан айл аа одоо би болийн өөр ажил орлоготой олчлоо. Дараагийн хүндээ боломж олгоё явж явах бас сайхан байна. Тэр бол хамгийн сайхан мэдрэмж одоо бидний тэндээсээ одоо нэг урам зориг авдаг. Байнгын шөмжлөлтэй ч юм уу ингээ хөндлөнгөөс буруу зуруу ойлголтын зөрүүтэй тэр болгоно тайлбарлаж э, хийж э, шаардлага байхгүй жишээ нь тэгж явах цаг завгүй хүмүүс маань нэг баярлалаа би тэгсэн шүү би ингээд одоо яг таны хэлсэн шиг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээнээс би гарья ийм өрхийн орлого нэмэгдүүлсэн манай хүн ийм ажилтаа болсон баярлалаа гэд хэлэх тэр бол одоо хамгийн ад жаргалтай одоо ээж э, хүн шиг л одоо хүүхдэн сайн явуул нөгөө ээж баяртай байдаг гэдэг шиг тэгээд тэдрийгээ сайн явах ажилтаа явах нөгөө ажлын байран дээр доктор сүрчтэй ажиллаад ирж сэрмэрийг харахад одоо Жинхэнэ одоо кап авдаг. Харин тийм. Тэгэхээр э, иргэд олон нийт э, би ч гэсэн анхны тухай ямар ч ойлголтгүй байсан. Аа ер нь бол яагаад энэ хариуцлагагүй өөрийнхөө урдах амьдралыг өөрийнхөө хувьд эзэн болохгүй авч явж чадахгүй байгаа хүмүүсийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр улсын төсвөөр ингэж одоо харж хандах ёстой юм болоо. Энд чинь чадахгүй чадахгүй тэгээд чаддгүй чадаад ингээд амьдрах нь амьдралын хувь шүү дээ гэж бид нар боддог байлаа л та. Гэтэл төр засагтай улс үндэстэн гэдэг бол одоо нэгнийгээ орхиж үлдээж хаяж болдоггүй хамтдаа л урагшлах шаардлагатай. А тэгээд тэр мөнгийг зарцуулж байгаа бол түүний ашигыг мөнгөн хэлбрээр буцааж ордно хүлээн гэдэг бол яг танаас салбарт бол утгагүй. А танаас салбарт зарцуулсан тэр мөнгөний үр дүн бол энд нэг ажилтаа орлоготой болчихсон айл өрх. Энд нэг амьдралынхаа маргаашийг олоод харчихсан залуу энэ хүмүүс эргээд хөлөө алдахгүй төвшөнд хурцлээдэ гэж бодох нь энэ улсын өөрийнх нь ашиг байна. Амжиргаагаа аваад явдаг иргэн болвол энэ улсын том баталгаа байна. Тэгэхээр ийм ашиг, ийм үр дүнгийн араас төрийн үйл ажиллагаа, төрийн бодлого ялангуяа энэ халамжийн үйлчлэгээний төрийнхэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын зорилго байгаа гэдгийг иргэд олонний та бүхнийг бас ойлгоосоо гэж хүсэж байна. Өнөөдөр бидэнтэй ярилцсан бидэнд мэдээлэл өгсөн налаах дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцээний дараагийн их төгс танд тун их баярлалаа. А би төгсгөлд нь танаар юу яриулахыг хүсэж байна гэхээр төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ур чадвар, харилцаа хандлагын асуудлыг та нэг бас бидэнд хэлж өгөөч. Та энэ хамт олондоо ямар шаардлага тавьдаг вэ? Үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдэд тэр албан хаагч ялангуяа халамжийн мэрэгжилтэн хөдөлмөр хөлтийг дэмжих мэрэгжилтнүүд яаж хацж хандаж тэр хүмүүстэй ажиллахыг зөвлөдөг. Ер нь бол э, бүх иргэнтэй орж ирж байгаа настай хүнч бай, энгийн ажил хайж байгаа залууч бай, зүгээр үйлчлэгийн мэдээлэл авах гээд явж байгаа, лавлага авах гэж юм орж ирж байгаа иргэн нас хүс харгалзалгүй эрх тэгшүүлжил. Тэр хүнд бүрэн мэдээллийг нөө зүгээр ийм ийм журамд ийм ийм байгаа гэж тайлбарлахаас илүү тэр хүнийг ойлголно. Ойлголт нь зөв байвал бидний үйлчлэгээ тэр чанар стандарт тэр ёс зүй хэмжээ нь алдагдахгүй. Тийм учраас тэр хүнд мэдээллийг ер нь бол манайх э, орж ирсэн хүн болгонд нэг л юмад ингээд давтаж хэлсээр хагаад бүр одоо бараг чээжилсэн тэр хүнийг ойлгохтол нь дахин ярина. Магадгүй тэр хүмүүс чинь бохимдолтой, баяртай, гонигтай ч юм, ууртай, бохимдолтой ч байна. Тэгсэн ч гэсэн зөвхөн тэр нэг эрх тэгш тэр үйлчлэгээний стандартыг гэдэг юм а байраад яг тэр үйлчлэгээ үзүүлэх ёстой тэр э, ёс зүгээ чанд баримтлаад тэр үйлчлэгээ мэдээлэлээ үзүүл гэдэг л гол зорилго тэр шаардлагыг би хамт олондоо тавьдаг. Манай ч гэсэн ер нь гомдол санал бол их баг гардаг. Ер нь их э, олон иргэдэд үйлчлэгээ ч гэсэн харьцангуй гомдол санал баг гардаг гэж э, танаа хамт олон өндөр амжилт хүсээ хуулийн хүрээнд олгогдсон одоо эрх мэдлийнхээ хүрээнд төрийн үйлчилгээг сэтгэл гарган үзүүлж байгаа та бүхэнд бол түүнийг талархаж байна. Малах дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ түүгээр үүсүүлж байгаа иргэдийн сэтгэл ханамж үргэлж өндөрт байх болтгой. Тэгээ ажилдаа орлоготой эрүүл сар бол Монгол хүмүүсийг бий болгохын төлөө ажиллаж байгаа та бүхэн ажилтнаа амжилт хүсье.